алейкум аҷакои калхозобод мақсад кай мо се қисе немблок дорем пишти дэу мақсад ки ба сифати созай чанде ши ракиси ин блок чор сомон чор сомон ва дастафкаш қати ба дастафкаша айна блок айна хито нигӯ кунем мақсад качестваш чӣ хела качестваш семен як кило ҳай қами заводай тоза қами завод завод тоза сифаташ тоза гаранти чиқад то куҷо ра боша мебаре дастафташ дастафта фар надорад гира кисор ҳазор та ду ҳазор та гира чанд сум мешавад ҳамун чор масъал чорсуни дастафташ дастафташ бепула <clears throat> инҷа ҳастай тумбо тумбо чанд сума тумбошам масъал тумбои <clears throat> созак ҳаштиним сомон ай ҳаштиним сомон ба қувват а ина набешканам Никам неш. Макота эко. Сон. Бар гарантия шкат я. А. Сос. Такамаро гам зане ина даркор боша. 949 14 44 49. Ага. Ина даркор. 939 69 00 99. А ши. Пишти дево. Марҳамат тамошо кунед ина бачо бор кадеса. Хоҷи Дилшод. Хоҷи Дилшод. اینا چند دونه در کو باشه 500 تا 1000 تا 2000 تا چند تا در کو باشه اینا شما در میراسونه میتیا هر همه تور سامان سیمن بلوک ستوملار 8 یارم سامان است با قوات سیمن بلوک бошқа ҷойда у сомони 80 дирам лекин бу қатисваса бошқа экан тӯр сомон инавози ина бачаҳо симблок тайёр кардасан уҷашам мебинам инав э монда коро салому алайкум чикесиеста бачао монда коро монда наше ина блока бачао тайёр кардест هشت کتابایی اینه چهار شمالی سنده جا یک میلیون تا تایو نشده که آه آه ا طرف صد هزار شما چی با بده میشه ها این اورو من پرو من همش صد فویز است یگون естественный белок. Размеры стандарт. Стандарт. Ягон градус градус наверное начало. И смотрим. 先拍。 یک روز چند دانه می دهید سمیم راکه که؟ هزار و دیسته هزار و دیسته تا؟ یعنی روزه هزار و دیسته دانه سمیم راکه اینا برمی چیز تا بر کنه سمیم راکه چیه шумодабароркоинарақаборамемонимшоачаошазангмезанаинаагон хизмат бошаинабародарадар хизмат шумосимиблокои ба качисиадаражаи олиаинтервюба ғариба Майна ка, барори ко. Саломат боше. Шамад як.